Thank you. Green man, man, man, man, green man, man, せ飛び出せ飛び出せドラえもんできないことなど何にも何にも何にもないのコンピューターが友達友達友達友達さおいらとトイレこねこねこねこねこねコロボットどうしたなるなよ助けに行くと宿題